What's up guys? Welcome to my channel. This is Madam Gaming and andito ako para ipakita sa inyo ang mga bago nating para sa ating bagong update ng ROS para sa mga hindi mapaglaro dahil sa lockdown, walang internet, at kung ano-ano pang dahilan. Magsimula tayo sa Supreme. Climb. So, nakikita nyo, yan ang ating Supreme Supply na napakaangas ng ano, ng intro niya. So, yan yung laman niya, guys. So, ito, ito yung yata yung pinaka-glider niya, guys. Napakaganda. May nagbubugbuga pa sa taas, di ba? Ito, ito yung glider. Ang angas, guys. Pero nasa loob siya parang hindi kita yung character mo kaya hindi ako masyadong na-impress. Then, may sasakyan din siya. Ang rate naman na makuha yung sasakyan na to, White Knight. Ano yung White Knight dito? Is 3.20%. So, mas malaki yung chance na makuha ng sasakyan kesa dun sa glider na yun. So, yung glider Supreme White Knight. Ay, di. Ito yung White Knight. So, parang na ang hirap pala mag-gets kung alam hindi ko sa kaya. Parang silang white knight. Oo nga, para pareho lang. Upgraded. Kali ito yung upgraded, guys. May eh, ganyan-ganyan sa likod. Ito yung hindi upgraded. Ah, simple lang siya. Parang hindi nakaturbo. Kung huling-huli naman is yung palagay sa kamay. Ayan. Malabat siya. Napakaganda. So, sa look supply naman guys, wala naman din bago dito. So, yun. And may isa pa ako sa inyong food news. Yung training manual ay extended ng 13 days. Pero I don't think na good news nista dahil 13 days plus 15 ngayon. Kasi magiging 28 lang yun. Dahil ang lockdown ay hanggang 30. So, kahit matapos siya ng 28, hindi pa rin makakalaro yung mga na-lockdown guys. kaya parang wala rin kasi hindi rin siya abutin ng mga nakalakot. So what do you think? So, yun guys, certain days lang. So, I feel sorry para sa mga nalako. Siguro mas okay kung ginawa nilang 15 days or more, diba? Kasi parang ganun din eh, hindi rin abot ng mga nalako to. Parang sayang lang yung update nila. Siguro, mag-benefit lang nila sa 15 days na to is yung mga mababa yung level pero nakakapaglaro. Pero hindi para doon sa mga na-lockdown. Nakalawa kasi para sa mga na-lockdown eh. Kaya nila in-extend. Kasi 13 days, basta sa 15, 28 lang talaga. So, sorry guys, para sa mga hindi makapaglaro dyan na tayo magkagawa. Siguro bawi na lang tayo next season. So, 13 days bago ang new season. Pagkabalik na pagkabalik nyo after ng lockdown, saktong saklo na yung sa inyong season, guys. <laughs> so, hintayin ko kayo doon eh, para, mag, para makapaglaro tayo. Okay? Keep safe, everyone. And huwag mo na lumabas. Stay, stay muna. Walang oras lang. So, bye-bye, guys. Love you.